E, egun on guztioi, e, gu gurutzetatik gatoz, eta gure aurkezpena em, irusatitan bananduta dago. Lehenengoa izango da pur bat gure ibilbidea zelan sortzen direzen talde planak, ez? E, gero apur bat zelan antolatzen da, eta gero azkenean ebaluazioa. Zelan ebaluatzen dugu ba, talde planaren edo taldeak kompetentziaren sartuta. Bueno, em, bastan Bueno, gu, e, Barakaldo hau em, gure institutoa e, Barakaldo hau dago, eta bi eraikuntzan e, zatituta dago, hau da del bata da debeatzen eta bestea da batxi ergoan. Eh, aurten, e, bueno, gure ibilbidea e, 2000 eta amaseian e, hasi ginen hau lantzen, eta aurten e, berrogeita mairu eh, irakasletatik, ba, hogeita iru sartu dira formakuntzan, entolakuntzan, bale? E, aurrera. Kaixo, egunon, abotza oso txarto daukat, <laughs> laringitis batekin nago, eta, bueno, ia, saiatuko nahi salik eta argien hitz Bueno, e, jamara, joango pasatzen, Bueno, jo marak lehenengo hori aurkezpen ez da, non gauden, zein izan den gure ibilbidea, hau da irugarren urtean, ze lehenengo urtea izan zen formakuntza. E, orduen, iaz, hasi ginen benetako e, ikasturterako e, mm, ikasturterako planifikazioarekin. Orduen, hau da, kurtso hasieran banatzen dieguna e, mm, formakuntza, antolakuntza horretan sartuko diren e, irakasle guzti. Hau da, programa, eta, bueno, aurrerantzean eh, komentatuko dut hobeto. Ia. Gure institutora hiru eskoletatik datoz ikasleak, eh, gurutzeta Juan Ramón Jimenez eta Munoatik. Orduen, eh, eskoleko, eskoletako zeigarre mm, mailako irakaslekin izaten ditugu eh, batzarrak, eh, elkarturkatzeko informazioa beste guztiok eh, izango duzuen moduan, Eta horretan, e, e, jartzen dugun informazio horietan, e, horietatik puntu bat izaten da ikasketa kooperatiborako e, oinarri taldeak egiteko baliagarria izango e, zaigun e, datua hartzea. Ikusten duzu moduan diapositibo horretan, ikakai da e, azkeneko zutabea eta e, hor hartutako informazioa da, zeigarre mailako ikasleak eman diguna guri. Bai? Horregaiti daude jarrita hor, borobiak, irukiak eta laukiak. Eta hau, zuzenki, plantilla hau da, adibidez, e, aurtengo DBH lehenengo mailako mm, talde bateko tutoretzakoa. Orduen, iraien hasieran izaten dugu batzar bat, e, tutore guztiekin, eta bakoitzari mm, pasatzen zaio bere, bere zerrenda, bere gelako zerrenda, baina bere gelako zerrendarekin lotuta, bere gelako zerrendako informazio guztia zehazmean. Orduen, bai, e, egiten dugun e, eh, eskuartzea, e, eh, klaro, gure gaia da, e, talde planak e, eh, aperen oinarri bezala. Bueno, zergatik, bueno, mm, azalduko dugu aurrerantzean, baina, a ber, hemen, e, eh, iru mailaten egingo dugu eskuartzia batetik, daukagu irakasleen formakuntza antolakuntza, e, prestatuta ditugu e, eh, saio Guztira, ikasturte honetan, e, izan dira sortzi saio, bai? Beste batetik, e, daukagu baita ere mm, prestatuta, mm, talde planeko e, talde, planea, talde planaren barruan e, tutoreak egin behar duen planifikazio eta ebaluaziorako jarrita ditugu ja e, datak ere. Eta hori, mm, mm, programa hori pasatzen diogu, edo, bueno, pasatzen ez, adosten dugu orientatzailearekin, zeberak bere tutoretza plangintzaren barruan txertatu behar du eta ikusi behar dugu bere, bera prestatuta daukana eta guk e, ikasketako e, kooperatibo batzortetik antolatuta dagoena ba zelan e, ustartzen dugu. Horren gainean dago, horren gainean dago gero, ba hori da, ikaslea talde planaren ardatzi izango delako. Bueno, urrengokoa, orduen hasten gara, iraiaren, iraian, e, iraieko formakuntzan, Lehenengo saioan ba, batzartzen gara irakasleak. Eh? Gure zentroan gara berro eta amazazpi lan, eta lehenengo formakuntza horretan egon gin hogeta mal, irakasle. Bai? Azikeran, e, eh, hau mm, plan, mm, proiektu honekin daramagun bigarren urtean, osea, hiru lehen urte izan zen formakuntzakoa. Orduan beste biak, hau da, bigarrena izan da hau. E, Azikeran, e, eh, izan zen lehenengo eta bigarren mailarako, eta frogatxo egin gendun, ba, bost alderekin. Orain, eurton, lusatu dugu hirugarren mailara. Hirugarren mail horretako e, irakasle guztiak ez dute hartu parte esan da moduan, ze berrogeta amala o amabosteti, pues, hogeta edo, hogeta mairuk hartu zuten parte lehenengo formakuntza antolakuntza horretan, eta gero e, urrengokoetan mm, murriztu da hogeta irura. Baina, bueno, e, kontutan izanik oso denpora gutxi dara magula, ba, bueno, apurka-apurka guaz. Orduen, iraien usten ditugu, iraia usten dugu, e, A dinamikako koesioak, e, e, dinamika horiek, koesio dinamikak egitekoa ere mukuak. Orduen, hor, e, mm, e, e, gelditzen gara, zelanda, tutoretzatan, irakasle guztien artean, ba, bakoitzak zein dinamika egingo duen bestela ikasleak aspertzen ditugu errepikatzen e, dinamika berdinak. Gero, e, iraian horrela aritzen gara, eta ja, bigarren saioa e, irakasleok egiten dugun, formakuntza, antolakuntza, horrela deitzen diogulako bigarren zai hori, hori e, izaten da e, guk e, lau evaluazio ditugu. Orduen hori egiten dugu azerako evaluazioko e, egunean, eta hori izaten da urriko lehengo aste azkenean. Bai? Horretarako, ja ikasketa burutzatik jarrita izaten ditugu, ba, bueno, segun zein e, mm, tutoretza izan, ordu erdi, ordu erdi paseu, holan ez da. Orduen, hor bai, egia da, ba, izaten dela, e, lehenengo talde plan horren e, antolaketarako e, dugune, dugune bakarrik, osea, bakarrik e, talde horretatik pasatzen garen irakaslo gauden bakarra. Ze urrengokoak, azalduko dizuet zelan egiten dugun, ba, jentea ez zamatzeko eta astoratzeko. Orduen, e, zai horretan, zai horretarako ja tutoreak izan du esperientzia bere ikasleekin hilabete batean, izan du jasotako informazioa ere, eta horren arabera, ba, joan da egiten lauko talde heterogeneoak saiatzen da jartzen ba, alde, alde neurrian ba, borobil bat, bilauki, iruki bat, hor mm, batzutan e, mm, komentatzen dute, jo, ba, haue, eskolakoak esan zuten e, e, dela, baina ez hobeto, bai, bai, bai, bai, zeu dakizu ino, baina hobeto, e, daukazu, oinarri moduan da eskolak e, mailakoak eman dutena, baina orain zuk tutore moduan, zeuke begiratu zein iruditzen zaizun egokien. Orden berak aurkezten die e, oinarri talde hau bere tutoretzati pasatzen diren irakasle guzti. Eta ordoen mm, batan mm, e, baita ere zabaltzen du mm, esateko ia ba, batan batek ikusten badu hor ba, behar bada ez zerbait txarto dagoela edo aldatu behar dela eta hori izaten da momentua. Orden hemen ja hasi da, talde planaren oinarria, osea, oinarri talde horietan. Baita ere, hilabete horretan, barkatu ez, e, talde, mm, ja, oinarri eh, taldeak e, jarrita daudenean, ja, tutoretza zai hoietan, ja, planifikatuta daudien horietan, ja, tutoria hasiko da, ba, horretarako taldeko danok ezagutzen duzuen moduan, ba, pues, karpeta, izena, e, arauak eta e, guzti horiek lantzen ai, astu zailen komentatzea. E, azikeran, iraiaren hasieran bai, e, ikasleak e, heldu baino lehen institutora, esaten digu ikasle, irakaslei, ta, e, maiak, e, geleta maia ja taldeka jarrita daudela. Baina ikasleak e, e mm, eh, eser daitezel, daitezkela e, euren nahi duten moduan, zergaitik, ze libre, eh? euren lagunekin nahi dutenekin, ze eh, datoz institutura ba, beldur pizka batekin, claro, dira berriak institutuan, eskoletati datoz, kikilduta datoz batzuk, ez, eh? Orben, e, iraian euren airera, eta gero ja, baia oinarri taldeak eta egiten ditugunak, e, urritik aurrerantz ja e, tutoreak esaten duen moduan hau da, bueno, apur bat ikusteko, koordinatzaileak ikusteko pizkatxo bat, ba, zein den ikuspegia, e, kooperatiboko ikuspegia talde ezberdinetan eta saio ezberdinetan. E, jo, jomara, ia egon zen e, gurtzeta institutuan eta et, horregaiti berak ere. Bueno, jarraitzen dut. Vale. Orduen, guk e, aurten izan dugu planifikatuta lau ebalazio ditugunez, ba, lau talde plan. Baina, e, e, orduen, karako ikusten duzuen moduan, azerako ere eremuko dinamikak eta oinarri taldeak egitea. Lehengo ebalazioan, ba, B egitureki hasi lantzen, hori bai tutoretzan eta bai e, ikasgai ezberdinetako irakaslek ere. Eta lehengo talde plana e, egiten hasi. Talde planeko mm, bai, talde planeko e, ikasleak, e, lau, laukote hori, alda daiteke e, talde plan diferentetan. Eh? Ez da egon behar ikasturte osoan talde berak. Ze lanean, lehen e, komentatu duenez, ba, euren artean ere ba, sortzen dira... Ba, eh edo es, es bueno, pues arasoak. Orduan ba, gauza da talde kalan egitea, baia e, sufritzen ba, e, segotea. Orduen, bai hori bai errespetatu behar da, talde planarako egokituta dagoen denbora. Orduen, leengo bala hori, azkenia segertatu da, ba, ez dala izan posible, e, era horretara egitea. Da, errealitate hau izan da. Ez dira izan lau talde plan, baizik eta izan dira hiru talde plan. Azerako bol, azerako dinamika eta oinarria, lehenengo balazioa bere muko egiturak eta lehenengo talde plana, bigarren ebaluazioan bere muko egitura, bigarren talde plana, eta irugarren ebaluazioan bere muko egiturak eta irugarren talde plana. Hau izan da realitatea. E, Txantio itxu hau, a ber, lehen komentatu dizuet, e, iraien azikeran, mm, urtu hoti izan zela, iraiaren zeian edo egin gendun formakuntza antolakuntza horretan, eta mairu irakasle parte hartu genuen horretan, e, Eh, eman genuen eh, ikasturteko azalpena eta honen aurkezpena. Eta urriko eh, azera ebaluazinoko lehen talde planaren mm, antolakuntza horretan, ba, egon ginen bakarri pasatzen ginenak tutoretza beretik. Baina hori ez da posible besteetan, ze mm, izango litzateke oso luzea. Orduen, erabaki gendun, ba, liburutegian batzartzea, iruretatik lauterdietara. Orduen, batzartzen gara liburutegian, tutore bakoitzak dauka bere dokumentazioa, adibidez horren artean dauka txantilloi hau ere, eta orduen, klaro, mm, mm, liburutegi horretan gauden, ba, eh, ba, banatuta gaude, eh, elkartuta gaude, ba, klase ezberdinetatik pasatzen garenok. Orduen, hau da, esaten didaten, ez boz minutu bakarri pasatzen direnek, bueno, txantillo jau pasatuko dut aurrera, eh? Hemen bakarrik eh, izaten da ikusteko, zelan joan den aurreko talde plana, eta antolatzeko urrengokoa gauden irakaslean artean. Bueno, hau da, planifikazioa, eta orduen, jomara azalduko dizue lehen da bizi, eh, taldearen helburuak zelan ditugu eh, jarri da. Bueno, eta orain tokatzen da ebaluatzea, ez? Hau da, zelan, bueno, planifikazioa. Bueno, azkenean da, zelan Hau da, zelan ebaluatuko dugun e, gure ba, lana, bueno, euren lana, ez? Agarian onda hoen, bueno, holan jarriko dut, ez? Bai, ez? Bueno, lehenengoa talde plana. Bueno, joango naz jarraian ona, zespadu ere. Bueno, ze, guk erabaki genuen egitea evaluazioa lehenengo e, taldeka eh, eta gero mm, banaka, bale? Bale? Lehenengoan e, ikusten duzuenez helburu helburu batzuk daude orgoian, horiek horiek helburuak zeharkako kompetentziatik hartuta daude. Hau da ez, ez ditut esango guztia, baina e, adibidez, lehenengoa ikasle guztiak aktiboki parte hartzea, ba itxik gabe eta moduar digitalean komunikatzeko kompetentzia, ze azkenean komunikatzeko jarduareak e, sortzen dira, gero ideiak eta eta bar. Horrela, aukeratu genituen bost. Bakoitzak, bat, e, eh, kompetentzia, ziarkako kompetentzia bat, neurtu egiten du. Gero, eman di horretan, ba, ikusten duzuenez, eh, zenbaki bat dago, eta bakoitzak, eh, talde bakoitzak, hau da, taldeka, ba, lortuko deu zenbaki bat. Gero, bigarrena, errubrikaren bitartez, eh? bigarrena, izango da, e, banaka, banakako eh, zelan egiten duen banaka, eta gero gehi eh, taldeka ere, hau da, karguen eginkizuna. Koordinatzailea, idazkaria, bosera maie eta materialen arduraduna, eh, eukiko deu, autoebaluazio bat, errubrikaren bitartez, koebaluazio bat etero, eta evaluazioa Emeti sortzen da, e, ba, emaitza bat, bakarkakoa, banaka dana, hau da, e, Koordinatxalia ze, puntuazioa daukan? Ba, ez dakit, iru. Horrela guztira. Gero, hau dan egiten da batuketa bat, eta hortik eh, jasotzen da orokor, nota orokor bat, ez? emaitza orokor bat. Gero, norbanako kompromisoen balorazioa hori utzik dago, ze azkenean e, eh, ABP-rekin lotuta dagoen konpromiso bat, eurek eh, hartzen duten konpromiso bat da, eta gero zelan, e, hori zelan bideratzen dute, e, ba, ez da, ez da, mm, e, ber, hori kompromisoa ez da izan behar e, mm, dinote mm, proiektuaren e, kontua, baizik eta zelan landu egin duten mm, e, bere taldean, hau da, nik e, eurek hartzen dutena. Ni, e, ba, informazio asko, edo informazioa, hartu behar nuen. Bale, ba, bai, iru, bi, bakoitzak euren kompromisoa. Eta gero, e, egiten dana da taldeko emaitzak, ba, gehitu, bider esati iru, eta bider amar. Eta horti jasotzen da nota bat. Bale? Eta Monika nahi Bai, ez, honekin lotuta, bueno, laburtzeko, seian enpora gutxi daukagu, e, planifikazio eta ebaluazio honek gero dago saion egunerokoa ere, ezta? Erakutsi dio mara saion egunerokoa. Hone balio digu alde batetik e, tutoretzan taldean lehen e, komentatu duen moduan hemen taldean e, lan egiteko mm, lan egitearen nota bat ba, bageneuka gure boletinetan, hortik atera litzateke guk ez daukagu, eh? oraindik prestatuta daukagu, baina ez daukagu baina beste alde batetik, eta hori da mm, eh, honen eh, izen burua, honek balio digu ere ikasgai ezberdinetan, eh, proiektuki lan egiterakoan, ba, hortik ateratzeko, kooperatiboki lan eginez, hortik ateratzeko puntuazioa. Hori bai egiten dugu, eta ikasgai ezberdinetan lan egiten dute proiektuetan, eta amarretik izeten da eguneko amarra. Bai? Eguneko amarra... Nota. nota. Bai. Gero beste guztia, eh, a, proiektua eta lanak eta ba. Ba, segurreko kona zailan, eskestu honek errubrikak, bueno, ja, hau bakarrik, ez bakarrik, baina aurrekoa igual, Hau, hau da, mm, adibidez, em, em, bere muko egiturekin lan egiten dutenean, pasatzen diegun e, kontrol zerrenda, eta hau taldeka e, osatzen dute hasi da koordinatzaile idazten eta ondoren pasatu dion ondokoari, adibidez afolio biakaria. Idaztea tokatu zaizunean lenda os bizia hoz esan duzu, idaztea tokatu zaizunean kideak egin dituzu zuzenketak, bale. Eta oso importante iruditzen zaiguna, zuen artean eta hizkuntza gaiari lotutako hizkuntza erabilituzu eta esarete egon futbola hitz egiten edo atzoko gran hermanos hitz egiten hori. Eta hortik ateratzen dugu ere nota. Pasatu. Da, denbora zelan jarri eta, bideotxo bat eta listo. ba. Gero beste, eh, ah. ah. bai. Orduen amaitzeko jarriko dugu bideoa. Hmm? Eta, eh, eta hori, hori zuzentzen deu, e, eh, tutorea planifikazio eta balazioan, eta hori sartzen dire gero, ba, partertzen duten gainontzeko ikasgaietako irakasleak, horrek egiten dute zaion egunerokoa, bueno, era nobet, orain aurten eh, puru bat zamatuta eh, eta hori alde batetik. Baina beste alde batetik, ba, irakasleak mm, nahi badu bere ikasgaian hau erabili bere ikasketa kooperatiboko puntutxu bat emateko bere ikasgaiari be, baliogarria da.